最近ムシムシしてきますね。もう一度前に夏かな。今日のご飯はエビフライです。これをね、ウスターソースにかけて、こっちはね、ドレッシングです。それでは、いただきます。 まずはエビだなエビなんだどうせやろかな 都市伝説というのはご存知でしょうか都市に伝わる伝説ね子供の頃ねく口け女というのが入ってましてマスクをかぶった女の人が子供に対して私綺麗にしてここからここまで下げてるんですよええ怖えと思ったらある日ね友達が「おいく口け女いたぞ」って言うんですよマジミうって言ったんですよね まあそれでさ うん、うまいうまい。んで、第2の都市伝説は、大学生の頃、みんなバイクの時なんですよね。 である日集まってて、今から箱根行こうよって話になって、吹き飛びなかったんでね。で、行ったんですけども、トラックの量が半端なくて、怖いんですよね。うん、パーンと足がしまいだして、でももうここでやめとこうという判断をリーダーがしまして、 第2の都市伝説なんですけどもカーブでねバイクで回る時にみんなすっ転ぶんですよなんでだろうって言ったら 説がノシスの頭がいいんですけどねそれは都市伝説だって言い出して、何それっていうとカーブでね必ず砂を回してる人がいるらしいですおばあさんがおばあさんがね細かくした砂を急カーブのとこにばらまいてオートバイですっ転ばすという作戦をやってたらしいですけどもこれも第二の都市伝説だよねそんでもあるのかね 음. 悪い人がねそんなもんいねえよ俺が見てきてやるよって言ってあそこね国立が走ってたんですけども見事にこけて帰ってきましたね やっぱり都市伝説ってものなのかなと思って怖いでしょうねイギの甘いトンネルを先輩に肝試しを共有されて何百メートルだ500メートルぐらいあるんじゃないもう明治の時代に作られたトンネルだし水がポタンポタンとして そうかさそこでも都市伝説もあって しかしビビシュマイはこれね生まれて初めて食べたのが幼稚園の頃なんですよタルタルソープがかかっていてなんだこのうまさっていう感じでね サラダうまいいくいいねこれは。 まだ早いんですけど、皆さん何か不正しるうとしています僕はね、タンクトップ着て、自転車に乗って、自転車走り回るんですよ。疲れ果て体に深いストレッチは染み渡るで 漫画でさ、よくなんか逃げる時とか、うわー、助けてーみたいに、用事を広げて、あの前に出して走ってる画面がありますよね。僕が小学校の頃に、友達の家が焼けたんですよ。そして煙の中から、うわー、家が火事だーって動かして走ってくるんですよね。やっぱり人間ってそういう風になってるのかなと思って。 <laughs> こうじゃないですよね。うわー ってで言ったらまあかわいそうですけどねあんまり言いませんけどこれで最後だ 赤道しないミニトマトないですよねこれね甘みが濃縮されてこれも使いにくいからよしうんうまい 味噌汁の具何が出てるか僕はね一番がじゃがいも2番目が大根で3番目が玉ねぎですねこれは外せませんよう今ふと思ったんだけど 妖怪人間ベムと、あと水木しげるさんの書くお化け、どっちが強いのかなっていうか、どっちが怖いのかな僕はやっぱ水木さんの漫画が怖いね。なんかさ、たまにはね、贅沢したいですよね。その時にこういう。 エを売ってるっていうのはありが最いなんですああきくああ今日も全力で飯食いました美味しかったですまた食べたいと思いますそれではごちそうさまでした